Música ti. natin kung tunghayan ang panunumpa ng mga bagong sanggunian ng Barangay Miranda. Si ang Barangay Kagawad, pagkaraan ng tuloy na ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod ang pananagutan ito ay tahimik na nanunumpa. Patutuparin ko, patutuparin ko ng buong husay at katapatan at katapatan maabot ng ating kapayapaan ang pananagutan ito at tatalima ako dito kasi naanawa ako ng Diyos. Thank you, Mary! Thank so much, Nana! Hep, hep, hep. Pero bago yan, paano nga ba tayo napunta dyan? kuya. Team Reforma po kami. Ako po si Rolly, number one po, Kagawad. Kagawad Rolly po, number one. Reforma! Telma! Reforma! Mga kaparangay, huwag po natin kalimutang iboto ang Team Reforma sa darating na halalan. Ako po si Kagawad Rolly, number one sa balota. At ito po ang ating kapitana, si Kagawad Telma! Telma! Telma! Telma! Telma! Telma! Ariel! Eh, bakit po? Ano yung tarpaulin na pinasabit ko sa'yo? Diyan ko lang nilagay yun eh. Ito, pinicturean ko pa nga oh, para talaga may proof ako. Ayan oh. oh. Eh, nasan na? Hindi ko alam. Teka, teka. Eh, nasan yung akin na nawawala rin? Andun, ito eh. Sigurado ako, ninakaw yun ang kalaban. Ganun ang bulok nilang style. Talagang oh. parang mga goons. Mga goons talaga yung mga Tama yun. ka, Tito Fidel ang pinakamaganda kagawad sa Barangay Miranda! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Team performance all the way! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Miriam! Rodrigo, number 8 sa balota. Naku, sa darating na halalan, number 4 ko, hindi mo kalilimutan! Del Mar, reforma! Diyos! Kayo nga sunod na sunod sa amin, no? Wow! Diba? na tayo nito. Tarpaulin ano? Patang! Anong, anong tarpaulin? Sinong sinasabi ninyo? Ang mga Sino Ayun! May proof pa ako, oo, oo. Oh. Ayan, oo, oo. Oh. Oo, sinungaling! Wala naman dito na ako. Oo nga, may pera kasi yan eh. Sinong absent? Ah, Yun ang absent? Sino absent? Si Bogart. Si Bogart, kilalang pahilin ko trumabaho tong tao na to eh. Sandali. Napaka-unfair naman nun kung sino yung wala rito yung pagbibintangan mo. Paano niya dedepensa yung sarili niya, di ba? Pogi! Ano? Huwag ka naman manduro. Hindi ka naman namin ginaganyan eh. Ay, grabe, nagkakainitan na. Oh, mga kabarangay! Mga kabarangay, nakikita niyo naman po! Naku, kahit ano pong klaseng paninira, eh kami pa rin ang susundan at susundan ng kanilang panig. Ay, nako! Katunayan lang po na kahit hindi pa man kami sikat, marami na kaming fans! Fans! Fans! Fans! Fans! Fans! fans! 好。 napakayabang nito kabago pa. Tayo na lang ang suntukan! Eto na! Oh, Yes, Mayor. Ah, tatapusin ko lang po to, tapos punta na po ako kagad dyan. Okay po, salamat, salamat. Pasok, pasok. Kap, kap! Oh, Kap! nangyari? May nag-away doon sa kanto, kap! Kap, marami nag-away sa kanto! Hindi silang kap ka ng Kap, kap. nag mo ako eh. Eh, kap! May nag-away doon sa kanto eh! Dalawang babae! O, report mo ng public disturbance, tapos pahuli mo sa polis. Kaso, Kap, ang problema. Dalawang kagawad mo yung Kap. Ano? Si Telma at si Miriam. O, tara, punta natin. Sandali, sandali, sandali, sandali lang, sandali lang. Kanina ka pa. Mga kabarangay, ipinapangako po namin sa inyo na kapag ibinoto nyo po ang Team Reforma sa darating na halalan. Magiging mapayapa po ang Barangay Miranda. Magiging ligtas at magiging maaksyon sa pamumuno po ng ating magiging kapitana, si Kagawad Telma! Yeah! Hindi nyo alam yung batas, ha? Sila po! Sila po ka. Hello? Punong barangay ang tinatakbo nyo, tapos ganyan ang inaasal nyo! Disperse! Halika na. Ano? Ano ba tinitingin-tingin nyo? Sa inyo to. Nakakaya kayong dalawa, ha? Magawat Telma at saka Miriam, pumunta kayo sa barangay ngayon mismo. Kakausapin ko kayo. Hindi kami nadadami sa inyo, eh. Sorry, sorry. Rick, Miguel, nakatagpuan na krus po! Dito na po naman ano. Sorry po, nganto si Donna Pag marupok sa set. Oh! Sa mahal ng bilihin, talagang mapapaisip tayo kung paano makakatipid. Bukod sa mga gastusin sa bahay, isa ring inaalala ang pagtitipid sa konsumo ng gasolina para sa ating mga sasakyan. In other countries, there are fuel-saving products that made a buzz with its marketing claims of additional mileage per gallon. Let us find out more about these products in today's episode with Govi Philippines, the distributor of Go Fuel tablets. The technology behind our product actually won the Nobel Prize for chemistry in 1973. Nagiging fuel efficient yung sasakyan at nakakatulong po tayo sa preservation ng ating environment. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Dear bossling. Good day. My name is... Ma'am Oka! Mm. Wow, Ma'am Katya! Ah, ang dami mo naman gifts! Ma'am Oka! Look! Ang galante talaga ni Aubrey! Regalo <laughs> to sa akin ng mga bata, ng mga estudyante ko. Wow. Pati alumni, binigyan ako ng gift. Wow, ang galing-galing. I'm so proud of you. Wow, wala ka yan. Ganyan, eh. ganyan-ganyan ang mga inggitero at inggitero eh. Love, Bosleng, and Tali tuwing linggo, alas 6 ng gabi dito lang sa Net25. good news to. Okay na po yung lolo namin. Lolo nyo, medyo malabo na yun. Eh, ano po yung good news? Nataas ang sweldo ko. ang ating game, gagamitin nyo ang mga hawak niyong plastic cups Itatabo niyo yan at pupunuin niyo ang mga bote. Okay, <laughs> isa pa! <laughs> ang balita ko sa kanila. Pumupunta sila sa mga patay. Tapos nakikipaglamay. Tapos nag-aabot sila ng pera. At nagpapaabot ng pakikiramay. Kung ganon, sundan natin. Nasa kanila yung listahan eh. Dahil binibigyan sila ng barangay certificate. Alam mo, sayang ang pagiging tanod mo, Arnel. Lahat na lang hindi mo alam. Eh, tinatago nila yung certificate sa akin eh. Tapos, kandidato pa ako sa kabila. Wala na talaga akong alam. Arnel, Baka naman ma-intercept mo yung radyo nila para malaman natin kung saan sila pupunta. Sige po. Opo, sige. O, mang, mang ampo, mauna na po kami, ha? Sige, kayo na po bahala dito. Salamat. Hi, Delia! Ano? Naihanda na ba mga bulaklak? Ilan ba pupunta natin ngayong gabi? Ay, Tatlo po. Tapos nasa loob na po ng sasakyan yung mga bulaklak. Very good ka talaga. Ah, teka na, let's go. Tara na. Ayan, Thank thank you. Ayan na yung po yung mga bulaklak. po. Oo nga, ang galing mo. Ah, Mang tayo na po. Galing mo naman. sa mo ay, naku, nakita ko lang po yan kanina doon. Mga mura, tas ang gaganda. Sa wholesale mo kinuha? Opo. Di ba mas mura pero magaganda? Ang gaganda. Nakakatuwa. Diba? Mm, matutuwa. Tatlo sila. Pinabibigay po ni Kapitan Alave. Nakikiramay po kami. Oka! <laughs> Sino na magluluto na pansit? Ang uwi mo! Nakikiramay po kami. Opo, mauna na po kami ha. Magpakatatag po kayo. Salamat din po, pasensya na. Tahan ng pansin. Talaga na. Pagkasan mo. Ito po, nakikiramay kami. Pinabibigay po ni Kapitan Olave. Paring Tess! Wala na magluluto ng pinakpit. Oh, di OA mo talaga. Sarap ng luto eh. Maraming gulay. Oo, pero hindi mo kailangan magkandusal dyan. Oo, pasensya na po. Ano. Medyo emosyonal lang po talagang kagawad namin na yan. Pero sige po, mukhang pagod na rin po kayo at kami mauunan na para makapagpahinga kayo. Sige na. Condolence po. Ay, ay, ay, ay, ay, halika na, halika na, halika na. Wow! Halika na. Pasensya na po. Huwag mo na kasing ulitin yun. Yung bigote mo kasi napakapakapal eh. Sige, sige, sige, gusto na ako. Magahit ka ah. Ang Pelebe, kami. Last na namin itong taburo ni Mang Neste. Sunodin mo na kami. Alam ko na! kung saan sila pupunta. Mm. Kinabang nesting. Namatay ang matanda kanina. Dinala namin kagawad dahil sa may morgue. Andun silang ngayon. Ano pang inaantay natin? Let's go! tumitigil ng kakasunod, no? Sana man lang, hinintayin nyo kaming makalis bago man lang kayo sumunod. hmm Bakit? Kayo lang ba ang may karapatang dumalo kay Mang Misting? Ang nagdala sa kanya dito sa morgue. Oy, di, sige, di ikaw na. Eh, nandito lang naman kami para magbigay ng konting abuloy galing kay Kapitan. Asa si Kapitan? Busy siya, kaya kami pinadala niya. Aba, unfair yan. Eh, bakit unfair? Eh, ako ang kagawad number one. Ba't ka nananahimik dyan? Ipagtanggol mo naman ako. Oo nga. Rolly naman. Pagtanggol mo naman si Kagawad Telma. Pasensya na, Kagawad Telma. Hindi kasi ako pwedeng makialam sa away ng mga babae. Basta ako, Kap Telma, kahit anong mangyari, sa'yo ako. Kapag hindi ikaw, itagka mo sa bato! Oh. Wag na! Mag-airsign ako! Huh? Ah, bakit kapitan na kaagad? Ay, sure na sure kayo mananalo siya? Sutukan lang tayo dito, ano? Grabe. Alam mo, dapat naging boksingera ka na lang eh. Wala sa kalidad mo ang pang barangay captain dito sa magandang barangay natin. Ah, hindi! Hindi, hindi, hindi. Wala kami dito. okay, hindi. Kami, ang kami. Ay, sorry. Ay, sorry. Meet a new friend who'll make sure your weekends are bright and sunny. What's New Naitang up to this April? Yay! She adopts a pet, gets a fight with her best friend, and becomes a group leader for a day. No problem! Sunny Girl number 23, weekends at 9 a.m. here on Net 25. this is an empty ride. We haven't done this uh, before. Uh, our motto is ride and have fun. go! As part of our advocacy of motorcycle tourism, we visit the lakes para ma-promote yung lakes as a tourist destination. And mabush yung local economy. This is Billy Hackinson, Miss Universe Philippines 2024 runner-up and a cast of Kizon Comedy Theater. For more live and updates, please don't forget to like and subscribe the Net25 TV and all our other social media accounts. Mine is billy.hackinson. So that's it. Let's get together. So Net25. ating mga balitang nagaganap dito po sa aking kinaroroonan. Abangan na lamang ang susunog. Susunog? Bakit susunog? Di ba dapat susunod? Susunog? Ha? Susunog kasi! Nasusunog! Nasusunog ang Goodwin! Nasusunog? Ha? Nasusunog? Teka muna, sandali lang. Nagbabaga mga balita. Ang nagaganap ngayon dito sa ating kinaroroonan. Bakit? Anong nangyayari? Nasusunog, nasusunog ang Goodwin! Nasusunog? Ha? Sorry, doon doon sa kusina nasusunog! Hindi, nasusunog! Sa swimming pool! Sa swimming pool! Ano sa swimming swimming pool? Paano mangyayari sa swimming pool? Ganito sa swimming pool? Teka muna, sandali lang! Chichinelasin ko kayong lahat. Ano ang pinangyarihan ng sunog? Saan ang galing? Sino nagsunog? Yan po ang malalaman natin mga kasagutan sa Season 2 ng Goodwill. Halika na! Baka doon! Doon! Doon! Sa opisina! Ah ah, ah, ah, Miss Torina, pwede kong pa-shoutout? Sabihin lang, shoutout, Mang Pepe. Mabait na ano ba tayo na nagsusunog kayo? Kaya masaya, halika. Handa na ba kayong makising along? Kay hirap pala umibig sa di tamang panahon. And Asia's Nightingale, Miss Lani Misalujas in the house! Wow! Multiplex Queen! Bukas na lang kita Pambansang awit, mm-hmm. hindi ba? Yes. Ng mga mahihilig sa bidyoke. Correct. <laughs> Hindi ka tumutuntong sa bangko para abutin yung mga nota. Hindi gano'n. <laughs> Dilublob sa gasolina. Hindi, <laughs> Ano bang nangyari kay Lani? Sa ICU kami, back to back. Nawala na ang hearing namin sa right ear namin. And that's permanent? It could be. Hindi ko alam, sintonado pala ako. I have to retake it three times. Especially for a singer, pag ikaw ay nabingi, yes. that's catastrophic. Nagdesisyon ka na ba? Hmm. O, Sana pindutin na, pindutin na ang makina ng videoke. Sana mataas ang score ko. Wow. <laughs> kay Mang Nesting. Anong kabuluhan to? Bakit ang hinihingi dito? Sarap pa sana ng tulog ko. Ano nangyayari dito? Ang ingay-ingay. Ah. Uy! Buhay ka pa pala! Buti na wala ng kuryente. Kaya pinalagay ko muna yung katawan niya dito sa kabaong. Naku, kung hindi, mo na kita. Bakit dito ako nila sa morgue? Ah, ah, Hindi eh, sa ospital. Eh, Dinala po kasi kayo ni Kagawad Telma. Sabi niya hindi na raw po kayo humihinga. Asa si Telma? Yari sa akin yan. Huwag mo iwan! Huwag mo iwan! Natatakot ako! Talas-talas ng bibig. Tuhod naman pala. Rolly 1, Miriam 0. Ah, si Mang Nesting. Kayo na ang bahalang mag-isip kung anong ginawa niya kay Kagawad Telma. Sa ngayon, bumalik na muna tayo sa off-taking. Kasi lahat nawa ako ng Diyos. Thank you, Mary! ganda na. Naku, talaga tayo. Naku, maraming salamat. Sasabihin lang ako ha. Alam niyo, pagkatapos ng eleksyon, dapat wala ng kampi, wala ng kalaban. Pag natalo, eh dapat sport na lang at suportahan ang nanalo. Yes, po. Tapos pag nanalo ka naman, kalimutan na lang kung ano yung mga nangyari ng kampanya. What happened in the campaign stays in the campaign galingan na lang natin yung pagtrabaho para sa ikabubuti ng ating barangay. Entiendes? Yes po, Kapitan. Congrats! Congrats, congrats ulit! Oh, Congrats po, Kapitan. Congratulations! Yes! Itatagnan natin dito. Yes, malamig, masarap. Uy, guys, guys, guys, guys. Pansinin nyo naman yung Uratex chairs natin. Oo oh, naman, umorder na ako kasi ayoko maulit yung nangyari kay... Ay! Kagawad Telman, ako tutulungan na kita. Ano ba naman kasi, ang rurupok ng mga upuan na to. Ay, nako. I-request na nga natin kay Cap Alave na umorder na lang tayo ng Uratex para hindi gantong marupok. Uratex kasi matibay. Ay, second demotion. Siguro between me and Bogart, mga 20 monoblock na yung nasira na. <laughs> Bawal ang marupok na silya. Only Uratex. Aba, niya ko yan ah. Aba, syempre, mali mo, magkaroon din ako ng TF. Total, ako naman yung nalaglag sa bagay. Yung lang dahil marupok yung upuan. Kaya yan, kumuha na ako ng Eurotex para sa barangay. Ah, diba? Matibay. Ay, ang Eurotex kaya kahit malaking tao. Promise. Unti ba na? Nakabili nga niya pa. Oo, subukan mo. Ang galing mo talaga, Kapitana. Yes. The best ka. Salamat. Yan na lang. Sabi ba sa diba? Diba? Ayan ang bansit ito. Lagyan natin. Healthy for the barangay! Come on! O, buksan niyo na yan! Yan ang pader nyo. Ano to? Ano to? Pader? Ano to? Bunot-bunot lang? Ah, ah, ah. Mang Fidel, yamang kayo po ang senior, pwede po bang kayo na po ang humarap kay Mayor pagdating niya? At ah, Hazel, Chris at Rolly, nakakahiya naman kung siya lang ang haharap kay Mayor. Pwede bang samahan nyo naman? Thank you. Sige na, sige na. Thank you, thank you ah. Salamat, salamat. Bye-bye. Muna kayo, bye-bye. Kapitana, ah. totoong darating si Mayor? Kinumbida mo kasi Kapitan Alabe? Aba, syempre. Kung walang Kapitan Alabe, meron ba tayong today? Ah, di ba? Okay! Nakitirapo para kay Kapitan Alapin. Ang mabuti pa nga, lagyan mo ng liempo, lagyan mo ng manok, tsaka may rice, tsaka pancet para masarap, tsaka healthy-healthy pa yung prep food. Ako din, kain na tayo, tayo. O, oh, lika na, ready na. Gusto mo kumain? Sama ka sa amin. Lika na! Kain na, kain na. Ito, ito, ito. Op, op, op! Op, op! Kumuha na kayo ng pader nyo. Ano to? Ano Halika kayo. Kumain muna kayo, pinagtira ka talaga kayo ng pagkain. Marami to. Halika, halika, halika, dali! Dali! Halika! Dili! Huwag niyo nang pansinin si Kapitana. Naiinis lang yun. Pero mabait at malambot ang puso ni Kapitana. Maniwala kayo sa akin. Kasama ko na siya simula pagkabata. Nagtatampo lang yun sa mga naririnig tungkol sa kampanya. pasintabi lang muna, ha? Ah, Ani, ito rin po palang nameplate, ha? Paki siguradong akin na pong pangalan. Ah, sige. Oo, thank you. May miss kita, Kap. Pero maraming salamat po talaga sa lahat. Ah, ito pong mga sofa. Kita mo naman, oo, ito, kita mo, oh, langib-langib na. <laughs> Opo, sira na nga eh. butas-butas na, pati yung sofa na yun. Mm. Uh, okay pa naman yung frame, so alam mo, ipa-reupholster na lang natin para mas tipid. Okay Pero ang pinakamagandang bilhin na foam, yung Uratex na foam. Ah, Uratex po. Uh, Sige po, noted po. Sige po, oh. kasi matibay yan eh, tsaka magandang klase. Diba? Okay Ah, tsaka nga pala, yung dalawang upuan na to, gusto kong gawing medyo girly. Gusto ko yung pink. Ah, pink? Yes! Ah, sige pa. Oo. Noted po. Sige, sige. Ito na rin, gawin na rin nating pink to. Ganda. pink lahat? Mm -mm. Ah, <clears throat> ito po, sige, black na lang yan. Okay rin lang. Oh, basta itong mga girly seats, kailangan okay pink. Ah, dun po, black na black. Uratex. Tapos dito po, pink lahat. Ah, uh Okay. Sige, sige. Basta kailangan yung Uratex kasi gusto ko yung ganyan Opo, po. Opo, clear po. Nandyan po nakalagay. Ah, salamat. As soon as possible, ha? Yes po, asap po. Ah, sige, thank you. Hi! Honorable Capitana Miriam Sebastian from the Philippines! <laughs> hello! Hello! Kapitana, Miriam, Sebastian, for the win! For the win! Win, win, win! Gotta win! Gotta win! Gotta win, gotta win, gotta win! Win, win, win! Ah? Ha! Sino yan? Sino yan? Ako yan! O mga girls, mga boys, huwag kayong magulat! Ako lang to! Si Kapitana lang to! What? What? What? bagong simula ng buhay ni Miriam bilang bagong kapitana ng Barangay Mirandas. Handa sa emergency One call ang proyektong pangsaya Pang-aral, pang-kalusugan Pangkalikasan ay paraon meeting. At gusto ko lang po sanang ulit-ulitin sa inyo na gusto ko po sanang ma-maintain natin ang drug-free status ng ating barangay. Kukuding po kayo para magturo ng sayaw sa mga seniors. Magsusumba tayo! Ang laki ng bahay natin, ah! Kumawa eh, ko sa pinan ko, mga pinan ko, Hindi ako pwede mawala. Ano Arnel, Arnel, Arnel, Arnel, hindi ako mapaghiganting tao. Sa mga responsibilities, mas magiging effective sana kami. Hintayin mo pag ikaw na yung kapitan. Tapos, saka ka mag-appoint na kung sino yung gusto mo sa mga posisyon. Pero sa ngayon, ako ang kapitana. Paano ka lalaban kung ika'y inapi? Paano ka mag magtiwala Kung ika'y niloko sa oras na ika'y sinaktan paano na pag marupok sa